Salut tout le monde On se retrouve pour une petite vidéo découverte d'un petit jeu que j'ai vu passer euh, pour pas trop trop cher, donc je vais croquer euh, C'est donc un jeu fait par Dontnod ceux qui ont réalisé Remember et qui s'appelle Life is Strange. Apparemment, c'est conçu pour être en 5 épisodes, et il s'agit ici du premier épisode, édité par Square Enix, comme vous pouvez le voir. Donc, Dontnod, qui a réalisé ce jeu, et donc c'est la première fois que je lance, il y a déjà eu une mise à jour, parce que je l'ai pas lancé de suite, je euh, l'avais préco euh, la veille de sa sortie, il est sorti chez DL et j'ai pu jouer que sur le lendemain ou deux jours après, je sais pas exactement. Euh, ça m'a pas l'air trop mal, hein. voilà, je suis désolé donc vous allez voir tout. Euh, je serais bien tenté quand même d'aller dans les options, dans les vidéos, ouais ok, pas plus haut bien. pas trop faire le kéké non plus. Hein. Pas là pour ça. on va voir ça. Allez. Donc voilà, je vous propose un petit peu de gameplay de découverte du jeu euh, comme ça, hein, comme je découvre moi en live. Euh, J'étais absent aussi, bon pour en personnelle comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose. Euh, j'ai des vidéos en préparation qui sont assez longues à préparer, donc ça aide pas. Et tout de suite, une belle cinématique. is here. Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Ok. Par contre, effectivement, les contrôles... What euh, Excuse-moi, les contrôles me conviennent pas du tout. Bon, apparemment, ça n'a pas d'être le jeu de l'année niveau graphisme, je parle. Mais franchement, il est pas moche. Euh, oui, ça c'est bon, ça c'est bon. Qu'est-ce que je dis On va déjà s'occuper de ça. Euh, donc, euh, mais il est franchement pas dégueulasse, ça passe bien. Et c'est pas, on va dire, pour moi... Euh, nécessité d'ordre de graphisme voilà, euh, qui sont magnifiques. Après, là, tout ça m'arrache pas la rétine et après, euh, que ce soit cohérent. Après, je baisse un peu la sensation de la souris sinon vous allez. J'ai euh, temps envie de vomir. Mais c'est pas. Même le style graphique de moi je trouve que c'est. What graphique pas mal, je trouve. C'est l'œil. Niveau technique, c'est pas dégueulasse non plus, pas... Mais ça rase, mais ça... Pardon, excuse-moi. Ah, ok. That was so surreal. called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I am okay. From light to shadow from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller? Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You what? feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? Mais quoi ce bordel? And frankly, it's bullshit. Shh. Keep that to yourself. Seriously though, I could frame any one of you in a dark corner. Capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that to me. Isn't that too easy? Too obvious? What if Arbus chose to capture people at the height of their beauty or innocence? Ah! She have Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. What the fuck? Had a brilliant eye. So, she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I haven't kept up with my journal as much as I should. Robert Frank. Okay. If anybody else looked at this, what would they think? Donc, enfin, je sais pas si vous pouvez voir vite fait, euh, je sais pas comment ça rendra après euh, sur YouTube, mais pas mal quand même. Ouais, donc euh, ouais, ok, on va peut-être pas tous se taper. Vous avez compris le concept, mais franchement, ça a l'air bien foutu, ça. ça me plaît déjà. Alors, euh... And there was honesty about the economic conditions of the era. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, I do love my analog camera. I should take a quick picture now. And if you haven't, shame, shame. Capturing the romantic urban solitude of the 20th century, I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? You're asking me? L let me think. Um... You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular. Franchement, euh, je, je, suis désolé. Euh, the first American je pense qu'on fera la vidéo pour euh, donner un avis plus complet. Mais what the fuck quand même, on se retrouve quand même en salle de cours alors qu'on s'est pris un phare sur la gueule. Oh, c'est... Ah, merci. Guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ok. Ouais, ce que je, je trouve un peu bizarre dans ce jeu, c'est qu'on on se retrouve propulsé là, on sait pas... Enfin, il n'y a pas de, voilà, de but à afficher ou de... What Mais c'est quoi ces trucs, sérieux Obviously Blackwell spent bank on the computers here. I just really think Looks like somebody was already working on this. Cool. Slideshow pour les trucs. What c'est quoi ce truc Donc ça c'est fait, l'imprimante. Wow, c'est trop cool. Une imprimante. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing when I don't suck. Someday. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. Bon, ils ont vraiment bien. Enfin, ce qui God, I'm such a photo ce qui est mal, par contre, c'est le... tout ce qui est autour de... Voilà, donc... Euh... Autour de l'histoire, ils ont vraiment creusé des trucs apparemment... Euh... Très très loin. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? and people laughed. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Euh, ok, 5300 dollars, ça va. C'est correct quand même pour un appareil photo, faut pas se... Pardon. Euh, ouais. This is definitely where cameras go to heaven. Oh man, they have those sweet ultrasonic lenses. And look at that vintage rangefinder. What? Hmm, this might make a cool shot. Okay. bout d'un moment, il va falloir que ça bouge un peu plus, parce que sinon je risque de m'ennuyer un peu. Euh, table journal. Ok. Ah C'est quoi ce bazar est-ce que ça serait des photos euh, à prendre de choses... Euh, bon. Faut pas lui mettre un grand coup dans sa... Pardon, excuse-moi. Oh, boulette de papier. Now I wish I wouldn't have read this. Purge. What Ils ont même traduit le message, bon, enfin, c'est trop drôle. Je pense pas trop besoin de traduire ce genre de choses, mais... Euh... Alors... Kate looks so sad and quiet today. Poor thing. Euh, juste comme ça. Now I wish I wouldn't have read this. Il y a bien un lien entre les deux. Purge. Hi Kate. Oh. Hi Max. You seem quiet today. Just thinking too much. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Let's hang later. Sure. Ouais. Bon, j'ai pas appris niveau dialogue et tout. Euh, J'avoue que je fais ça un peu au pif, les amis. Ça a l'air vraiment plein de possibilités. Alors est-ce que c'est une illusion ou pas J'en sais foutrement rien pour le moment, je peux pas vous dire. So cool that we can check these out anytime. Pour le moment, c'est hyper détaillé. By Henry Cartier-Bresson. That's rare. Annie Leibovitz, mad respect. The amazing Eugene Smith. Good to see Abaddon among the masters. Dolly, of course. Lots of people I haven't heard of yet. I guess that's why I'm here. Donc on va s'arrêter là je pense pour aujourd'hui, je suis désolé, en fait on n'aura pas vu grand chose de pour le moment. Je pense que je vais peut-être faire quelques épisodes dessus parce qu'au final ça, permettra de voir un peu mieux, un, peu plus en détail sur le jeu. Mais donc euh, voilà, grosso modo, je trouve que c'est pour moi euh, bon, euh, il est pas mal réalisé. Il y a un style graphique qui est plaisant. je pense pas qu'il besoin une machine très très puissante pour faire tourner en plus. il est un peu bizarre quand même, mais euh, il est quand même hyper détaillé. Je trouve que pour une petite pièce comme ça, il y a masse de choses à faire, à voir, et les dialogues ont l'air euh, assez ouverts. Et bon, après, est-ce que c'est qu'une illusion Est-ce que tout sera comme ça Ou est-ce que c'est juste au début pour nous en foutre plein la gueule et Je ne sais pas. Donc voilà, je pense qu'on verra ça peut-être plus tard. Et euh, pour le moment, il se passe rien d'intéressant, mais on verra peut-être ça par la suite. Donc, ouais, je... Ouais, je vous dis euh, bah, une prochaine pour la suite de, mes aventures sur ce petit jeu. Je pense que je ferai quelques vidéos, je pense pas faire tout le jeu parce que c'est long quand même et euh, s'y tenir après je pourrais pas forcément, donc vu que j'ai d'autres projets en cours. Mais voilà, comme c'est un jeu qui vient de sortir, euh, j'ai envie de me faire un petit plaisir là-dessus. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Ciao ciao